que j'ai fait aussi aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je continue mon travail sur Hubline pour intégrer ou euh, implémenter une lutte euh, multi-user test editor dans pour Commencer notre YGS et QGS. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? bon. Euh, aujourd'hui, j'ai fait des études sur euh, l'architecture de but avant, pour la partie serveur. C'est pas hier, on n'a pas dit ça. Dans la partie serveur, on a euh, coordinateur pour manipuler les modèles documents qui, qui dans mon groupe. Et c'est avec qui contient un arbre qui il y a des structures euh, sous forme de blocs qui, pour sauvegarder les changements dans un document qui est, euh, fait dans une thèse, euh, je sais pas. Et le socket pour tirer IO, c'est pour écouter les événements du socket et mettre à jour le modèle ce document dans le bloc. Donc dans la partie client, on a aussi le coordinateur on utilise le PDD, c'est le index DB ou, euh, ou le DB GoJS, c'est pour euh, accéder à la base de données dans les navigateurs. Et le AS Editor, comme hier j'ai dit, c'est pour euh, AS Editor adapter qui on utilise le AS Editor et ce adapteur va traduire les actions qu'on ajoute, quelque chose on écrit, quelque chose et c'est qui traduit vers tableau et utilise le socket pour envoyer les codes vers, le serveur. Et c'est le serveur qui le Bonjour Okay. Aujourd'hui, ce que j'ai fait euh, le matin, euh, j'ai fait <laughs> pour la partie UI, j'ai ajouté un bouton pour le user pas, vous voyez ce bouton-là. Ah, ah, on l'a vu, on l'a vu. Okay. Mhm. Donc, on clique, on peut avoir un euh, petit test éditeur, as éditeur à droite. Et qu'est-ce qu'on est bloqué On est bloqué par le, le à parce que, <laughs> parce que euh, son implémentation de WebSocket, euh, il y aura une erreur d'être dans le WebSocket en rapide. C'est peut-être quelqu'un me ou quelqu'un se ce truc-là, demain. C'est quoi, là C'est C'est que nous on a une WebSocket, Mute à une WebSocket et c'est pas compatible à part. Et puis dans Mute, il y a deux websocket, parce que les deux serveurs. Du coup, on n'arrive pas à. On a l'impression que c'est si on a un éditeur avec WebSocket, il y a un paramètre. Mais ça ne regarde pas. Euh, la Mongolie, ça, ne synchronise par les os et les Bon, c'est un éditeur pas pour le collaboratif. C'est un synchroniseur user un éditeur. C'est zut Bon, c'est bon. Merci, Bastien. Vous avez des questions Non Non, mais... Merci. Merci. <laughs>